उल्टा चश्मा बता दो वो हुआ यूं ठीक है अपना नंबर दो हाँ लिखिए ठीक है भाई नशा मुक्ति केंद्र का पता मैसेज कर दूंगा तुम कल वहां पहुंच जाना ठीक है और हाँ फिर कभी दोबारा नशा मत करना हाँ कभी नहीं कभी नहीं चलिए थैंक यू थैंक यू हाँ thank you Champak thank you Suresh आज तुम दोनों की वजह से अपना कार्यक्रम सफल हुआ जिन जिन लोगों को हमने समझाया है उन सभी लोगों ने नशा मुक्ति केंद्र ज्वाइन कर लिया है लेकिन तू उसमें हमें क्या थैंक यू बोल रहा है थैंक यू तो हम दोनों को तुझे बोलना चाहिए अरे लोगों की भलाई करने का मौका सबको थोड़ी मिलता है सच में वैसे इस काम में मजा बहुत आ रहा है हाँ वो तो है मजा तो बहुत आ रहा है लेकिन जरा जीतिया का सोच के बुरा लग रहा है क्यों देखना जीतिया मुझे लेके कितना परेशान है मेरी कितनी चिंता करता है और मुझे उसे ही झूठ बोल के आना पड़ता है इसलिए बुरा लगता है बुरा मत लगा चंपक तू तो अच्छा काम कर रहा है लोगों को पीने की लत से छुटकारा पाने में उनकी मदद कर रहा है अब ऐसे सामाजिक भलाई के कामों के लिए छोटा मोटा झूठ तो चलता है ना नहीं नहीं वो तो है लेकिन सोच रहा हूँ कल सुबह जेठिया जब पुणे से वापस आएगा ना तो उसे सब सच बता दूंगा हाँ हाँ बता देना पहले उस कोने में देख वकील आदमी बैठा है ना पहले चल के उससे बात करते हैं चलो चलो लाइट को क्या हुआ अरे बिजली चली गई है आज का बिल नहीं भरना पड़ेगा भागो सब लोग अरे कौन कहा सब काउंटर सब लोग लोगों को अरे क्या किया मुझ पे अरे अरे अरे मेरी चप्पल तोड़ दी ए हमारा झूला चलो भाई चलो यहाँ चलो चलो चप्पल भी तोड़ दी इसलिए बू आ रही थी भाई हो हम्म। हाँ, तू भी यार चाचा जी आपने वो बोतल जेब से निकालकर सोसाइटी में छुपाया क्यों था अरे क्या हुआ यार बेटा वहाँ है ना होटल में लाइट चली गई तो भगदड़ मच गई तो गलती से वो बोतल है ना वो मेरी जेब में रह गई अभी मैं घर पे तो ला नहीं सकता ना इसलिए मैंने सोसाइटी कंपाउंड में उसे छुपा दी चाचा जी आप पीते नहीं थे तो फिर रोज सुबह आपको ये हैंगओवर वाले लक्षण क्यों होते थे मेरा मतलब है कि रोज सुबह आपकी तबीयत क्यों खराब हो जाती थी अरे भाई सोनी वहाँ वो होटल में पापड़ नमकीन भजिया ये सब खाना पड़ता था ना और रात को सोने में भी देर हो जाती थी इसलिए मुझे थोड़ी लकार और एसिडिटी हो जाती थी सही बात है आतिफ भाई ने भी बोला था ना कि उम्र में ऐसा थोड़ा होता है हाँ मैंने तो पहले ही कहा था हम्म। हाँ, हाँ, हाँ। अब सबको समझ में आया कि मैं पार्टी शार्टी ना करते हुए भी पार्टी शार्टी क्यों करने लगा हूँ अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड सॉरी सॉरी जी सॉरी बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे दरअसल बापू जी सोडी ने पहली बार मुझे बताया ना तभी मैं तो मानने को तैयार ही नहीं था कि नहीं मेरे बापू जी ऐसा कर ही नहीं सकते मेरा तो झगड़ा हो गया सोडी के साथ मैंने तो बोलना ही बंद कर दिया हाँ। तो दूसरे दिन वो लोग वीडियो लेके आए अभी वो वीडियो देख के फिर मतलब किसी को भी लगेगा ना कि मैं पार्टी शार्टी करने लगा हूँ हाँ नहीं नहीं नहीं सॉरी सॉरी सॉरी बाबू सॉरी क्या जी कितना गलत सोचा हमने आपके बारे में सॉरी सॉरी सॉरी हाँ चाचा जी बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे वेरी सॉरी हाँ सॉरी सॉरी सॉरी सॉरी चाचा जी अरे नहीं नहीं कोई बात नहीं होता है ऐसा होता है अगर तुम सब लोगों की जगह मैं होता ना तो शायद मैं भी यही सोचता है लेकिन जेठिया मुझे एक बात बता तूने पार्टी शर्टी क्यों की पप्पू जी वो वीडियो देखा ना मैंने आपका तो मुझे बहुत दुख हुआ और मुझे बहुत चिंता हुई आपके कि अचानक ऐसा क्या हो गया कि पप्पू जी ने पार्टी शार्टी करना शुरू कर दिया अभी आपसे पूछने की हिम्मत नहीं हो रही थी तो छोटी ने मुझे बोला कि थोड़ा पार्टी शार्टी कर लो तो क्या है कि एक पंथ दो काज हो जाएंगे तुम में हिम्मत भी आ जाएगी और चाचा जी शर्मिंदगी भी महसूस करेंगे कि अरे अरे अरे मेरी वजह से मेरा जेठिया भी पार्टी सार्टी करने लगा है मुझे पार्टी सार्टी छोड़ देनी है तो वो सब बोला उसने तो फिर मैंने सोचा कि <laughs> चल ठीक है ला दे पिला दे चल ठीक है ठीक है लेकिन आइंदा से कोई भी कारण हो तू पार्टी शार्टी नहीं करेगा नहीं नहीं नहीं नहीं मतलब करेगा नहीं नहीं मतलब नहीं नहीं करूंगा हाँ तो ऐसा पूरा बोलना नहीं पार्टी शार्टी नहीं करूंगा अब, चाचा जी हाँ? गलती मेरी है आज मैं जेठापरा को हिम्मत दे रहा था उस दिन हिम्मत करके मैंने आपसे होटल में ही पूछ लिया होता ना तो बात इतनी बिगड़ती नहीं सही बात है हाँ और वैसे छोटे बापूजी भी वो मुझे सब कुछ सच सच बता के जाते तो भी ये कुछ होता नहीं अच्छा मैंने तो पूछा भी आपको कितनी बार बाबू जी कहाँ जा रहे कहाँ जा रहे आपने बताया ही नहीं अरे तुझे सच बता के जाता तो तू क्या मुझे जाने देता नहीं तू मुझे बोलता कि नहीं नहीं नहीं नहीं जी नहीं ऐसी सब जगह है ना बहुत खतरनाक होती है वहाँ सब टेढ़े मेढ़े लोग आते हैं और आप जिस होटल में जा रहे हो उस होटल के मालिक को पता चल गया तो क्या नशा मुक्ति केंद्र का प्रचार करने के लिए है तो आपका वो क्या हाल करेगा और तो और बापूजी आप जिन लोगों को सुधारने जा रहे हैं वो वो कहीं आप पे भड़क गए तो नहीं नहीं नहीं बापू जी आपको ऐसी जगह पे नहीं जाना चाहिए मैं आपको ऐसी जगह जाने दूंगा ही नहीं ऐसा ही बोलता ना जी जी बापू जी तो फिर अरे भाई इसीलिए नहीं बताया मैंने अरे हिमराज के साथ मैं भलाई का काम कर रहा था भलाई का काम करने के लिए अगर कभी झूठ बोलना पड़े किसी से कुछ छुपाना पड़े तो चलता है और हम लोग तो सालों पहले यही काम बचाव में भी करते थे हमने कितने लोगों को नशा मुक्त किया है और फिर उसके बाद हम तीनों अपने अपने काम धंधों में व्यस्त हो गए और फिर सालों बाद जब हम तीनों दोबारा मिले तो हमने सोचा क्यों ना ये भला काम हम फिर से शुरू करें हाँ। और आज तुझे सब कुछ सच सच बताने के लिए चंपक हमें यहाँ ले आया हाँ। तो मतलब अभी तो ये हो गया ना काम के नहीं आज भी जाएंगे आप लोग नहीं नहीं परेशान मत होना जेठा बेटा अब ना तुम्हारे बापूजी को कहीं जाने की जरूरत है ना हमें क्यों क्योंकि नशा मुक्ति केंद्र से जितने लोगों की लिस्ट मुझे मिली थी वो पूरी हो चुकी है हम्म। सब के सब नशा मुक्ति केंद्र में जाके शराब की लत छोड़ने के लिए तैयार हो चुके हैं हम्म। तो अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है हाँ। हाँ। तो इसी बात पे पार्टी हो जाए चाचा जी बोतल तो खाली हो गई है जा सबके लिए लेकर आ बापू जी ये जलेबी फाफड़ा की बात कर रहा हूँ हाँ अच्छा हाँ जलेबी फाफड़ा <laughs> अभी अभी मंगाता हूँ अभी मंगाता हूँ आ जाएंगे बाबू जी हाँ। लड्डी की हाथ की लस्सी है वाह वाह क्या लस्सी है अरे लस्सी एकदम एवन है, है हाँ? अरे थैंक यू यारो अरे भाई एक बात कहूँ दोस्तों चाचा जी भी कमाल अगर उन्होंने पहले ही जेठालाल को बिठा के समझाया होता तो जेठालाल समझ जाता हो सकता है वो चाचा जी के साथ ही चला जाता चाचा जी को घर पे बैठ रहना चाहिए था ये सब करने का क्या जरूरत था मैं बताता हूँ मैंने डॉक्टरी के साथ साथ मनोविज्ञान भी पढ़ा है बुढ़ापे में आदमी बच्चे जैसा बिहेव करते हैं जैसे बच्चे छुप छुपा कर काम करते हैं वैसे ही बड़े बुजुर्ग भी छुप छुपा के काम करते हैं क्योंकि बच्चों को लगता है कि कुछ काम वो अकेले कर सकते हैं किसी पे निर्भर रहने की जरूरत नहीं है और ये साबित करने के लिए वो कुछ काम छुप छुपा के करते हैं उसी तरह बड़े बुजुर्ग भी करते हैं करेक्ट करेक्ट ये सब करने में उनको एक्साइटमेंट मिलती है खुशी मिलती है सही बात है ये उम्र में उनको करने के लिए तो कुछ होता नहीं है उब जाते हैं इसीलिए ऐसी चीजों में खुशियाँ ढूंढते हैं हम्म, बरोबर है दिन में कितना पूजा पाठ करेंगे कितनी बार पेपर पढ़ेंगे टाइम काटना आसान नहीं होता उन लोगों के लिए हाँ? तो इन्हीं सब में उनका मन लग जाता है राइट डॉक्टर आदि अरे लेकिन इस चक्कर में नई नई मुसीबतें भी खड़ी हो जाती है ना पोपटलाल मुसीबत है तो जिंदगी है जिंदगी है तो मुसीबत है अरे बिना मुसीबतों की जिंदगी किस काम की ओए सोला ने सही गल की थी पिड़ू ओए जिंदगी माइनस मुसीबत एकदम ठंडी है बोरिंग जब मुसीबत आती है तो हंगामे मचते हैं और जिंदगी जीने का असली मजा इन्हीं हंगामों में छुपा है ओ जी सही बात है <laughs> ओ वैसे यारो वो चाचा जी ने लोगों की पार्टी शार्टी छुड़वा कर कितना चंगा काम पीता ना अरे ये तू बोल रहा है ओए मैं रोज जो पार्टी शार्टी करते हैं ना उनकी बात कर रहा हूँ मेरी तरफ क्या देख रहा है ओ, मैं कौन सा रोज पार्टी शार्टी करता हूँ मैं तो कभी कभी अपने दोस्तों यारों के साथ वो इतु इतु सी ले लेता हूँ वो तुम लोग नहीं करते कभी कभी नहीं वो बराबर है हम लोग भी कभी कभी पार्टी चार्टी करते हैं लेकिन वो भी सही नहीं है ए? वो शिक्षक बस तू कहा चाचा जी के इंजिन में हमारी बोगियां जोड़ रहा है करेक्ट है जब पार्टी जाड़ी का बात निकलेगा ना तब करेंगे अभी ये टॉपिक छोड़ो हाँ? हाँ ओहो यारो मैं तो कहता हूँ छोड़ो नहीं इस टॉपिक को छेड़ो हाँ, मतलब वो मतलब ये यारो कि चाचा जी ने कितना चंगा काम किया है और मैं तो कहता हूँ आज इस खुशी को दुगना करते ओ इसे पार्टी शार्टी के साथ सेलिब्रेट करते सोडी तेरी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी भाई तो पार्टी शार्टी के चक्कर में इतना कुछ हुआ फिर भी तू पार्टी शार्टी करने की सोच रहा है सोच रहा नहीं हूँ करूंगा तो यार तुसी लोग समझ नहीं रहे हो यार तो यार दो दिन से चाचा जी के चक्कर में ना मैंने कोई पार्टी शार्टी नहीं की है वो कल तो और रोशन भी वापस आ जाएगी नहीं मैंने तो आज पार्टी शार्टी करनी है वो भी जम के करनी है तो मैं तो कहता हूँ तुम लोग भी चलो मेरे साथ पार्टी शार्टी नहीं भाई नहीं हमें नई मुसीबत मोल नहीं लेनी हाँ, हाँ, पिड़ू अभी तो तूने कहा कि मुसीबत है तो जिंदगी है तो जिंदगी है तो मुसीबत है तो चलो ना यार आज का जाम एक नई मुसीबत का नाम नहीं नहीं नहीं बिल्कुल नहीं चलो भाई चलो घर चलते हैं वरना और एक नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी कौन अरे बीवी के सवालों की मुसीबत आज संडे है फिर भी घर पे नहीं हो कहाँ गए कभी आओगे वगैरह वगैरह अरे दोस्तों बहुत किस्मत वाले हो कि ऐसी प्यारी मुसीबत का सामना करते हो पता नहीं मेरे नसीब में ऐसी मुसीबत का सामना करने का सौभाग्य कब आएगा तुम्हारी एक बार शादी हो जाने दो पोपटलाल फिर पता चलेगा तुम्हें कि ये मुसीबत कितनी प्यारी है हाँ? ओ यारो ओ मेरी मुसीबत तो अभी तक आई नहीं है, है? है? मेरा मतलब है कि रोशन अभी तक वापस आई नहीं है तो मैं तो आज full toss full on party शार्टी करने वाला हूँ बोलो कौन कौन तैयार है देख थोड़ी तेरे को पार्टी चार्टी करना है तो तू कर लेकिन हम नहीं करेंगे अभी नहीं बहुत हाँ, तो पता नहीं लेकिन आज बिल्कुल भी नहीं आज नहीं आज बिल्कुल ठीक है तुम लोगों ने डिसाइड कर लिया है तो मैं अपने दोस्त मंजीत के साथ आज full toss full lawn party शार्टी करने वाला हूँ ये नहीं सुधरेगा अभी नहीं सही बात है चलो चलो चलो भाई चलो चलो चलो सोच लो एक बार फिर ऑफर ओपन है भाई पार्टी शार्टी तू नहीं सुधरेगा फिर भी वही वही सब चल रहा है ठीक है यारो चलो भाई सोडी अपनी पार्टी शार्टी का बंदोबस्त करते हैं ओ हेलो मंजीता Surprise! रोशन तू हाँ मैं मतलब कि रोशन डार्लिंग तू रोशन सो ठयो मुझे तो लगा तू मुझे देख के सरप्राइज होगा हम्म। तू तो शॉक हो गया तू मुझे देख के जरा पर खुश नहीं हुआ नहीं नहीं नहीं रोशन डार्लिंग क्यों जी गल्ला कर रही है अरे नहीं मैं तो शौक नहीं वो हैप्पीली सरप्राइज हो गया था वो मतलब तू तो अचानक एकदम दरवाजा खोला और सामने आ गई ना तो, इतने सारे ग्लास कौन आया था अरे वो पुरुष मंडली आई थी ना उनको मैं लस्सी पिला ना छड़ में तू दस तू तो कल आने वाली थी ना रोशन मुझे तेरी बहुत बहुत याद आ रही थी तो मैंने सोचा कि चल के तुझे सरप्राइज देती हूँ तो खुश खुश हो जाएगा ओ तेरी ये तो पूरी खुशी पे पानी फिर गया अब पार्टी शार्टी करने कैसे जाऊंगा क्यों थे हो मुझे देख के खुश नहीं हुआ नहीं नहीं मैं खुश हूँ सी आई एम स्माइलिंग वो क्या है ना मैं ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा तू दस तो कैसे रहे तेरी दुआड़ा की ट्रिप फर्स्ट क्लास मजा आ गया आ, वैसे रोशन तू तो जाके डरा था मैं वो पार्टी शाह हाँ? पार्टी शाटी नहीं नहीं नहीं पार्टी शाटी नहीं सिर्फ पार्टी कैसी पार्टी आ, ओ, अरे अपना मंजीते है ना वो मंजीत सिंह कोहली अरे उसका आज बर्थडे है तो बस बर्थडे पार्टी में जा रहा था अच्छा तो गिफ्ट किधर है आ, गिफ्ट <laughs> हाँ गिफ्ट वो मैंने सोचा कि जाते जाते रास्ते में ले लूंगा तो मैं जाऊं हाँ। एक मिनट कब कब कब मैं भी साथ में चलती हूँ क्यों मतलब कि तू क्या करेगी वहाँ जो तू करेगा साथ में पार्टी एंजॉय करेंगे बड़ा मजा आएगा वो लगता है मुझे कल्ला नहीं जाने देगी मुझे अपना प्लान कैंसिल करना पड़ेगा पर कैसे करूं कैंसिल मम्मी पापा मैं आ गया मैं ठीक हूँ मम्मी मस्त मजा करके आया लोना वाला में फारूक और रोशन डार्लिंग मैं ही कह रहा थी और तुम दोनों इतने दिनों बाद घर वापस आए हो तो साथ में मिलकर टाइम स्पेंड करते हैं हाँ लेकिन मंजीते की बर्थडे पार्टी उसको मैं मैसेज करके बोल दूंगा कि मैं आज बर्थडे पार्टी में नहीं आ सकूंगा हाँ सारू सारू आई तो बहुत सारी आइडिया छे और तो फिर तेरा साथ में खाएंगे साथ में पिएंगे लस्सी और साथ में पकड़ा भी तो पाएंगे मत होगी जो मैं अभी तुम लोग के लिए गर्मा गर्म छोले भटूरे राजमा चावल बनाती हूँ हाँ? और मसाले वाले गोभी भी हाँ गोभी गोगी रहा बाकी की टप्पू से ना आ गई हाँ मम्मी गए भी साथ में आए भी साथ में यही सोच रहे ना आप लोग क्यों हंस रहा हूँ मैं भाई हंस रहा हूँ हम इंसानों की मानसिकता पे हमारे सोचने के तरीके पे हमारे सोचने की शक्ति पे अब देखिए ना हम लोगों ने आपने मैंने हम सब ने क्या क्या नहीं सोच लिया और अंततः क्या निकला लेकिन क्या करें साहब इंसानी दिमाग ही कुछ ऐसा है कि कोई घटना हुई नहीं कि हम सोचने लगते हैं संभावनाओं के सारे द्वार खोल लेते हैं अरे भाई दिमाग को थोड़ा आराम दीजिए मत सोचिए इतना भाई जिसके बारे में संभावनाएं व्यक्त कर रहे हैं जिसका इंतजार कर रहे हैं उसे आने दीजिए सच अपने आप पता चल जाएगा लेकिन क्या करें ईश्वर ने हमें बनाया ही कुछ ऐसा है कि हम तो सोचने लगते हैं खैर साहब अंत भला तो सब भला यहाँ तो सब कुछ अच्छा हो गया और शांति हो गई या गोकुल धाम में तो शांति छा गई लेकिन मित्रों शांति और अशांति सगी बहनों की तरह है एक आती है तो दूसरी साथ में जरूर चली आती है आपको एक राज की बात बताऊं हंगामा होने वाला है गोकुल धाम में अब हंगामा क्या होता है तो ये आप तो बस हंसते रहिए और देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते रहिए हंसते रहिए For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.